my name is Mark Leatham. Uh, I'm uh, HyperX General Manager all the way from America to come and see you guys in Chile. So very excited to be here at Festi Games. Lo que estamos aprovechando eh, obviamente es para mostrar el line-up completo de HyperX. La familia se completó finalmente con el mouse. Ahora podemos ofrecer a los gamers una experiencia completa del ah, teclado, mouse y mousepad y obviamente los auriculares que son el producto por el cual ingresamos a ese mundo de los accesorios para los juegos. Estamos muy contentos, la verdad, con la acogida que hemos tenido por parte de los gamers en general, eh, empezando por nuestros headsets que ahora tienen cuatro años y ya son reconocidos, nos han permitido llegar a un liderazgo muy importante, a disfrutar posiciones con eh, marcas mucho más antiguas y reconocidas en el mercado y eso gracias a eh, realmente que HyperX trabaja para el gamer, trabaja con el gamer y yo creo que eh, de a poco van entendiendo que tenemos una gama muy completa desde este productos de entrada hasta productos 7.1 eh, muy específicos para gamers de más alta exigencia. Lo mismo está pasando con el teclado. Por ejemplo, nosotros estamos mostrando algunas primicias. Estamos mostrando algunas primicias de acá para Chile como por ejemplo el teclado que ahí tiene Mark, que es ah, el nuevo Aloy FPS Pro. Como ustedes pueden ver es un teclado más chico, no tiene bordas y que le falta acá? Las, el keypad, ¿no es cierto? Con las 10 las teclas de, los números y eso es específico para el, shooting gamer, ¿no es cierto? Que le gusta mover su teclado y etcétera. Ese teclado ya va a estar disponible en Chile el 21 de agosto, ahí Marx mostrando su resistencia, la fuerza, porque si bien todo gamer quiere ganar, el producto debe estar preparado para la derrota también, ¿no? El momento en que uno se enfada más fuerte, golpea su teclado, a veces lo tira. Bueno, como todos los Aloy, base de una aleación de metales muy resistente, un teclado de verdad, eh, siempre llevando la, la tecnología Sherry en términos de switches, eh, los mejores switches del mundo. Acá en este caso vemos ahí un Cherry Red, que es el que acompaña el FPS Pro. Y ese teclado llega a Chile el 21 de agosto. También trajimos el nuevo Elite, el Alloy Elite. Eh, ya les da una idea de cómo va a ser nuestro teclado RGB. Ya tiene la forma de lo que va a ser el teclado RGB. Incorpora una, una barra multimedia donde yo puedo controlar el volumen, eh, puedo controlar la, iluminación de mi teclado, ¿no es cierto? Tengo varias opciones. Tengo la famosa tecla gamer, el modo gamer, para, para eliminar la, posible intervención de Windows en los, controles. En fin, un teclado que también incorpora una base, esa base es eh, removible, eh, para, digamos, descanso de, la muñeca, ¿no es cierto?, en términos de usos más prolongados. Este teclado va a estar para principios de septiembre. aquí en el stand ha sido súper buena, nos ha súper bien. Eh, también hemos, ahora estamos jugando 1-1 uno, uno versus 1 entre los otros entre los otros pro players que estamos aquí también. Así que ha sido bastante bueno, aparte que están los nuevos productos, productos que incluso nosotros ni siquiera hemos probado, así que está todo súper bueno. I'm, really, uh, really happy that we get a chance to at least uh, connect with our fans. and we wish you and your channel all the best of luck. Go HyperX!